周深对于歌曲《化身孤岛的鲸》还成了二宫的表演曲目，表示好看，太好看了，表演的很有感情。而周深很希望他们唱《无限》，他觉得那首歌如果由男团来唱，会很帅很炸。周深希望自己做任何事情都会被称赞，被所有人喜欢，但这是不可能的。 我也经历过在镜头面前一句话都不说的时期，刚出道那会儿，我特别怕生，每次都找最角落的位置坐着，就会礼貌性的说你好，恨不得所有人都看不见我。多是一首歌，也会担心耽误大家时间，就这样一直自我纠结，以为是在为别人考虑，其实是让双方都很痛苦。勉强自己去做事的效果也并不好。 后来我慢慢发现，我这么努力为别人着想，反而容易被误解，还不如调整自己到更舒适的一个状态，有什么就表达什么。事实上，做最真实舒服的自己，也是最开心和有效的。当你开始享受那个状态，心理成本随之降低，也会更能抵抗苦难和麻烦。我就很喜欢韩佩泉在《创造营两千零二十一》的状态。 他很开心地享受自己做的所有事，没有刻意去想当一个怎样的男团成员，而是反过来，我这样的人会成为一个怎样的男团成员？这样的自如让他出彩并讨人喜欢，一切都是真实的，而真实的永远都是最强大的。周深看待表情管理，你觉得我有吗？你看看这项有吗？ 笑，我私下就是一个比较夸张的人，那些都是看到表演的正常反应啊。比如甘望星，我感觉他是一个初次登台非常紧张的淳朴的男孩，当时就想这个动作是谁逼着他做的吗？他自己都不自在，我也很不自在，那我的脸就不受控了笑。后来我还看到一个弹幕，周深老师说的用肚子唱歌，不是这样用肚子唱歌。 很有趣，大家看到的我的 reaction 就是我展现出来的最舒适的状态。如果让我演成那样，反而会很僵硬。带着那样的状态去工作，没有什么负担，会更开心，也更努力。这是我很深切的体会。周深如何避免自己在赞美与追捧中迷失？你有怎样的心得？周深说：“我觉得我不用避免，因为我不会迷失。” 以前我不喜欢自己的声音，觉得很奇怪。录歌时都会把自己声音关到最小。如果我在外面碰到店员认识我放我的歌，我也会很难受。为什么要放我的歌？纠结脸。平时你跟我聊任何东西，我都可以很自然很开心。但如果你开始夸我，我就会变成撒老师表情包。不好意思，不要再夸我啦。 我知道自己的表演是什么样的，一首歌要怎么唱才会更好？虽然不一定能达到追求的效果，但我会不停去努力。很多时候我还可以更努力，所以听到别人夸我就很尴尬，而我又是个很怕尴尬的人。之前在另一个节目《令人心动的 offer》里，我们也讨论过捧杀跟棒杀哪个更可怕。我觉得是棒杀，面对捧杀。 你只要足够认清自己，还是可以撑过很多关。而面对棒杀，内心一旦被击溃，后果很难想象。但是，还是希望大家多夸我，不要骂我笑。作为越来越红的周深，身边能听到的真心话会变少吗？周深觉得，随着唱歌的时间越来越长，能够越来越认清什么是真心话。之前。 我是一个很不自信的人，我一直记得听到的第一句观众点评，在《好声音》盲选，有人说长成这样，他会唱歌吗？当时我心里瞬间就慌了，崩溃了。后来站上舞台，也总会很紧张，很担心，想着等一下我会唱成什么样，观众希望我的声音是怎样的。我曾经也有过像赖耀翔那样的疑问，是我还不够努力吗？ 为什么大家看不到我？也有很多人说我唱歌很棒，但我还是那个不被选择的人。就这样经历过很低迷的一个阶段，现在观众看到的我越来越坚定。很多声音已经根本影响不到我。我很感恩所有得到的帮助，但真正帮到你更多的人，永远是自己。当你还不够好的时候，别人给你再好的机会和资源。 你做不好，反而是服了那份好意。只有你能力越来越强，别人想帮才帮得上手，而且看到你的成功，他们也会更开心、更有成就感。站上舞台，要让观众感到幸福。周深对于哪些事情是走出舒适圈的？周深说很多。首先，我能站在舞台上，就已经是一种走出舒适圈。我一度很害怕被看到。 攻击我的声音从小听到大，为什么还要去更大的舞台，迎接更多异样的注视呢？所以直到好声音的第三季，我才鼓足勇气去了。真正进入行业后，我仍然要走比很多歌手更长的一段路，去让观众接纳。每一次出场都是在挑战自我。渐渐，我遇到了越来越多支持我、喜欢听我唱歌的人，感到走出舒适圈虽然辛苦。 但非常幸福，无论那些攻击还存不存在，我现在都想继续好好的在舞台上唱歌，让更多的人看到和听到。周深，一开始我接到的工作都是比较抒情的歌，慢慢理所当然的认为，适合我唱的就是那样的。可是后来我遇到很多次，我拿到后觉得很奇怪，这首歌为什么要找我？他们是不是没听过我唱歌？ 想过推辞，又觉得不行。我要抓住每一个机会，于是开始不停地挑战那些不适合、不适合我的音域、不适合我的咬字。现在我真的要感谢那些给我挑战的人。所有的风格我应该都唱过了，无论拿到什么作品，我都可以调整自己到适配的程度，把它呈现成我觉得这首歌该有的样子。这是我这些年非常大的一个变化。 想要在舞台上多留一会儿，就得各种突破自己。我一直觉得，我在这个行业里的光芒，很多是从喜欢我的人身上借来的，所以我更要努力呈现好每一个舞台，让他们听到我的回声。我感受到了你们的光，也想传递给你们一些力量。周深，这次二公，我也体验了一次唱跳表演，主题曲《我们一起闯》非常难。 他要求你在各种做动作，乃至腾空的时候，都要开口唱歌，所以声音会鹅鹅鹅鹅一样波动，真是又累又惨。那天我对舞蹈老师说：“唱功好像也不是那么重要了，我们好好练舞先笑。”还有，一般表演完之后会有很帅的 pose，老师会建议不要喘气。我练完之后只想说喘吧，命重要。我也和音响老师提了。 在那时把麦先关掉，让学员们就放肆的喘吧。不过，现在我依然觉得，唱功很重要，因为这就是 live。我知道会非常难，也体会了它的难，但好像也不是一件不可能完成的事情。在主题曲考核的时候，也有学员完成的很好，而且你在现场这样唱跳表演，整个人的感染力被放大，看到那样的表演。 观众是很幸福的，有这么好的舞台去展现自己。我们要让观众感觉到幸福，这是我对自己的要求。有时碰到生病，状态不好，我觉得自己没有表演好，就会觉得很难过，很煎熬。所以说，精进唱功还是很有必要的，它会让你的现场魅力提升很多。但是唱跳，比声乐更重要的一点就是活下来。 我真的累死了。第二张个人专辑进度如何？周深，我觉得到百分之三十、百分之四十了。现在处在一个比较痛苦的阶段，后面相对来说会加快。我收了很多很多歌，一有时间就进录音棚试音，忙的都没有怎么上网冲浪了。每次和制作人老师商量专辑，我就很开心、很兴奋。 又有点担心大家会给出怎样的反响。我的 flag 是今年把它发出来，但是周深从业至今没有一个 flag 立住，我也很害怕。我要强行让自己的 flag 立住，今年，今年，今年，加油！